Everyone Killer Vegan Nordic by Thermin YouTube channel you get brand new episode එකක් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කියලා හිතුවේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ Windows 11 desktop එක කොහොමද themes වෙනස් කරලා ඔක්කොටම dark mode දාගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කියලා හිතුවේ. එහෙනම් දැන් යන වීඩියෝ වල කාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් දැන් යන වීඩියෝ එකට යන්න. обойдено Комментарий шагадно මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් වෙනවා කියලා ශාර කරන්න. මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ notification click කරලා තියන්න. එතකොට තමයි මම දාපු වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට notification මෝනින්ට කියවන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අද දින නම් මම ටෙක් බයි ද YouTube channel එකේ